semua Kembali lagi di Diki Mobile Legends ya Welcome yang baru gabung Dukung channel ini dengan tombol subscribe Dan agar gak tinggal info update-nya, gameplay dan lainnya Silahkan pencet belnya Terima kasih Oke. Ya. Paling pakai Egi ah Egi, Egi Oke okay, guys saya pakai commander egg nih ya guys malam ini Oh ya bagi teman-teman yang baru belajar main Magic Chess ada nanti ada di atas ya uh, Magic Chess guide-nya nah kita masuk di tahapan planning stage ya seperti biasa awal-awal kita dapat argu kita flicker nah ini kita mau coba ke empire ya kawan-kawan argus lagi dapat teman kualitas ya guys tahapan ini kita percepat aja biar lebih enak pertama terdapat kita dapat tamu ya guys langsung naik ke karena di skill 1 itu dapetin diskon buat naikin level commander ya kawan-kawan ya nah kita dapet palir kita naikin kita dapet Tesla Aston combo miss-miss ya nanti kita buang Edora kawan-kawan kalau ada kawan-kawan yang pengen lihat combo magic test yang lain ada nanti ada di atas ada itu ya ada card di atas ya kalau silahkan ditekan nanti ya salah dulu ya guys oke dapat kalir lagi nah lagi 6 dapat combo WM nya pakai combo stun eh, stun stun ganggu sekali kawan-kawan krip yang pertama nih kawan-kawan ya hmm. kita dapat item apa nih M-nya udah nyala kertas udah nyala lasernya juga udah nyala sama IDC juga udah ada dua Oke, kita dapat kita ambil apa nih? Nah, masuk ke placement stage ya, teman ya. Kita ambil kopi sama kita dapat mortal harus ya biar hidup kembali ya. don't know what's up Pour that shit in my cup We bout to turn up Crank this shit up so loud Sounds like we're sold out In front of a whole That's crowd We yeah. lose control now Y'all take this shit too personally Everybody got a different version of me Everybody gotta be learning from me Everybody wanna be ada nanti di kolom deskripsi ada itu ya kawan-kawan ya ada ID saya di kolom deskripsi ya rusak guys masih kalah sepertinya kita guys kita sepertinya tidak terlalu menjaga interest di sini guys oke kita masuk ke Korea tetapkan dulu pasang flicker di Korea ya bisa nyedot Aduh dapat sangko mainnya di level 2 kalah di sini kita menang kita kalah ini udah level 3 guys sekali me I don't give a fuck you got a college degree Did you learn anything? Really worth anything? 200 grand later and we're not even working Student loans worth more than what we're earning Best lesson I learned is to keep on searching Find your true passion and get to work And better take action or you end up serving Yeah, that's a fact So you better clean up your act So you better raise off a sack And tell the world they can suck on that Don't come back, pack your bags You take a trip and don't relax You hit the switch and just attack You find your niche and make some racks Don't hold back Everybody wake up It's time to break up With the life you made up 20 pertama ya Kalau untuk prinsip di Magic Cash untuk menghemat kalau udah kepala ya pastinya kita nggak bisa main hemat lagi guys bisa menang Aurora yang nyiramin S nya kawan-kawan oke kita mulai menang nih ya guys sini mulai bisa membalikan keadaan kita masuk Facebook kedua ya guys kita langsung ambil haircut curse untuk men silent nantinya langsung pasang ke Tigreal Oh, kita dapat dua Tigreal, tapi tahan dulu di 20 ya guys Amerika kita ada 7 yang lain masih 6 sepertinya so, udah rata guys udah 7 semua oh, udah liat tuh di silent guys oke okay, kita mulai menang lagi guys oke okay, nice mulai membalikan keadaan perlahan-lahan ting nah baru kita ambil dapet aurora lagi guys dapet buang Aurora yang naik jadi level 2 depan ada Akai nah, Silent semua dibekuin oleh Aurora dulu lo dipegang guys tarik lagi sama Branko oke seperti kita masih kalah santai comeback is true guys lap kedua nih oke okay, kita masih di lap kedua ya guys SL ada uh, Empire nah kita masuk showdown stage ya kawan-kawan kita ambil sahabat sama Crystal Empire nya oke kalau ini aja di level 2 ini belum semua di level 2 ya guys naik level masukin kita tamunya nyala oke okay statusnya di level 2 nah, drill di depan pakai mati langsung silent mereka skillnya guys mengganggu emang ada mentalis tuh pakai si kuat guys oke kita menang ya kita 31 posisi commander kita udah level 8 nice banget dapet minsitar naik level 2 guys Esmeralda guys kita ambil ya guys nah, kalau Aurora belum jadi juga udah mananya nambah terus guys soalnya ada tiga langsung ke silent sama tiga ya level 3 terus hmm. level 3 semua guys ya kalah guys semua epic comeback nih guys ada palet recommender lagi masukin lagi masukin Esmeralda guys dapat combo magicnya ini hmm, kayaknya namanya saya belum punya nih guys nanti silahkan tulis kolom komentar ya guys soalnya banyak sekali ini ah silent semua guys sehingga ganggu combo maginya combo LDK ya kita lawan guys ah silent lagi kalah artis yang level 3 saat guys Oke masuk pet box ketiga guys kita ambil Oke kita ambil tambah slot ya guys nanti kemungkinan bisa masuk Tigreal atau dapat yang lain ya guys guys but never buat jadi aktif combo empire jadi empat ya guys ini masih bagusan masuk ini ya Esmeralda ya guys Esmeralda aja ditekin ya nah, jadi aktif kan magicnya gitu. kalau dapet Rea enak sekali nih guys jadi aktif ya. guys kalau nanti kita lihat sampai akhir ya guys tarik tangkong mengganggu loinya agaknya terbang siren kita guys tapi belakang kita masih mukul oke okay, kita menang guys lanjut Petamus guys oke kita ambil taruh lagi roll roll lagi kita kehabisan uang guys kita tahan dulu kita buang nah kita tahan di tamus kita tahu tigreal dapat level 3 ya guys oh hero silent tuh level 3 real ah lu tamusnya udah punya si Halbert tiga hidup lagi nyedot lagi guys kampung ya niatnya udah mati langsung ini horror juga membantu kali ini guys dapat Freya enak ini guys Oh, ini Freya guys kita tahan dulu guys kita bisa buang nah itu masuk kayaknya tuh ya dapat biji empire ya guys sinerginya ada satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sinergi guys Nah, kita dapat empire lagi guys. Dapat es nanti kita pasang langsung ke Tamus. Udah aktif ya sinergi empire-nya ya. Kejadian Tamus sebagai core ya guys. Tahap penentuan nih ya, tinggal berdua nih. Biasanya sih formasi menentukan kemenangan guys karena lawannya makin numpuk nah kita juga tabrakin aja udah tuh kan masuk kita dikuang kayak kita lemparin kita tebel guys tebel sama sakit ini udah nah di momen-momen kemenangan ini nih kita lihat guys namusnya darahnya tipis tapi tambah lagi karena mananya nambah terus dia nyedot mana lawan level 2 nggak takut ya guys oke lawan nggak masih penuh darahnya guys mananya nambah lagi oke kita menang guys thank you for watching see you in next video and gameplay bye bye kalau suka dengan video ini silahkan kalian share ya guys di like dan di komen bye bye